دي اوكي وراسل للفجر وبي ار بي ندفي النور احيه لعبه جايب عالي جدا بعدين بقى دي على الشكل على عليه قوي يا لهوي يعني هيبقى فيها رعب قد ايه يعني ليتس جو ايه ده في سيف عاش وطفي النور حضرتك انا عامل الاتنين دول And we have breaking news that arrives from the north of the state of Oregon. Here we have Mary Jane Anderson, our reporter at the crime scene. Thanks, Joe. They found the body of Rose, the woman who went missing last Monday. I'm Forensics located her camera near a well in which her lifeless body was also found. Her husband, the alleged killer, has already been arrested. واحد قتل مراته ورماها في البير. الهز صوت عالي قوي ده الموبايل Hello? Hi, Mark. It's been a long time since what happened to your mother. Mama? That happened many months ago. Are you better? Yeah, yeah, sorry. Listen, are you in contact with the afterlife? Yes. هيحاول give أمه؟ I need you to make contact with my mom. من العالم الآخر. هيحاول يجيب أمه وهيتلبس. ما أبوه موت أمه باين اتصال بالموتى بسم الله الرحمن الرحيم في ايه ايه يا عم في ايه يا عم انا لسه بقى ايه التخلف ده انبع في الليله الزرقاء دي طب بسم الله بالراحه يا عم الصوت عالي يا عم في ايه جوخرة استغفر الله العظيم يا رب ما بيمسكش حاجة طب انت سهلت عليا حاجات كتير بصراحة My mom is dead. My father in prison. And I have to take care of my little brother. أبوه في السجن وأمه ماتت. وهياخد باله من أخوه الصغير. بس بالراحة بالراحة أنا لسه بادئ أوكي؟ مفيش حاجة بتتعمل. اعمل سيف ازاي رجعت طبخت لهم ولا ايه انا مش فاهم امك رجعت من الموتى تعمل لكم حله مكرونه تعبيط يا اسطى ده الباب ده الباب اللي ورايا راجل ايه هو بيت ابوك ده ولا انت فين ده هو بيجري ولا ايه في حاجه بتجري ورايا بقول لك ايه حط الكرسي الناحيه دي عشان بس ابقى امان بيت مين ده؟ حضرتك ده بيت مين؟ أنا مش فاهم لا لا كده يعني هتسرع الناس اللي ملهاش خبرة في الرعب ما الصوت بيسكت معناها تاخد على وش اهلك دلوقتي تمام انا مش عارف اوطي السماعه ولا لا عشان الصوت عالي بسم الله الرحمن الرحيم ايوه هدوء ما قبل ال... كده مش بيس حضرتك بس هي لعبه ببلاش وشكلها قصيرة والعفريت هيقدم نفسه دلوقتي ده مش بيس يا باشا السكوت ده مش بيس الله اعلم اللي هيحصل وانا ببص على حسب السرعة اوطي الصوت بصراحه انت شفت خطوة رجله عمل الصوت عامل ازاي؟ حلاوة حلاوة أنا متحضر للحظة بحب بيلعبوا بالصوت كده ماشي انا رجعت تاني صوت عالي جدا بيعمل سيف ازاي استغفر الله العظيم يا رب انا قلت في عفريت ده طلع اخوه ولا ايه الهبل ده استغفر الله العلي العظيم يا رب دي لعبه بلاش ايه في برق بره ولا ايه ايه اللي بيعمل فلاتش بره انا مش فاهم استغفر الله العلي العظيم يا دي النيله ده نايم ولا ايه وسايبه نايم ازاي لو ما تاخده طب من بعيد يابا لا يطلع عفريت في الليل استغفر الله العظيم يا ابني مش اخوك ده انت واقف زي الحمار كده ليه خلينا نمشي عشان انت حمار باين عليك بس في ودني This breathing. Mom? ايوه امك يا روح امك امك رجعت النور اللي بينور لا اعمل ايه هو اللي فتحوا لي الباب اعمل ايه يعني جيم بلياردو على السرير ايه ده ويجا بتاعت الويجا عشان يكلم امه احبش انا ما انا انا ما بحبش الهدوء ده انا احبش الهدوء ده على الاقل التانية في صوت عالي في اعلى سنه لكن واطي هوبا حضرتك انا اعمل سيف ازاي انا عايز اعرف اعمل ما انا مش هعيد كل ده تاني حد يقول لي بعمل سيف ازاي بعمل سيف بجد بعمل سيف ازاي انا ممكن البس في حاجه دلوقتي بعمل سيف ازاي يا سيف ازاي يا في سيف ما فيهاش سيف انتوا بتهزروا اف 5 اف 5 ايه يا كابتن قول لي اعمل قول لي اعمل سيف ازاي قول لي بس اعمل سيف ازاي انت اللي لعبتها انا يا دماغ فين اوتو سيف كان في كونتينيو بره قهوة الصوت المرة اللي فاتت العيل المتخلف ده خضني المرة دي ايه؟ ليه هو الصوت اسمها ايفل ويزين ايفل انسايد ببلاش انفليكشن كان بيقول لي السيف تحت اوتو سيف انا ما بحبش كده ما بحبش كده على فكره انت وحظك في الخضه الجايه يا روح امك اللعبه صغيره ما فيهاش سيف تقول لي العبها دلوقتي ما حد كنت حد يقول لي طيب ما حد كان يقول لي انتوا بتلبسوني في الحيط كنترول اف 4 لا ده ما يهيش يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الله يا ابن انت مش عارف اخلصها في ليله واحده دي لو ما فيهاش اوتو سيف خلاص بقى احنا مش عارف اخلصها في ليله واحده تقيله واد الكلب ده طلع لي وفي حاجة عدت وأنا ما شفتهاش ولا إيه؟ هو في حاجة عدت وأنا ما شفتهاش؟ الصوت ده كان إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم محتاج كرسي هنا على فكره انا محتاج كرسي يسد الناحيه دي وكرسي هنا 您。 فين اروح فين؟ اعمل ايه اعمل ايه يا جدعان اعرف الرقم ازاي اعرف الرقم ازاي الساعه اربع ارقام يفضل جنبي جنبي اتنين الازرق تسعة الاخضر ايه ده الاخضر مش جاب حاجة الاخضر مش جاب حاجة نصفر واحد اتنين تسعة اتنين تسعة خمسة اتنين تسعة خمسة واحد عم اعملها الزاد وسي اعمل الكود ازاي ادوس على ايه مش عارف احود البتاع ازاي واحد ستة اتنين ايه اللي بتقولوه ده اعمل البتاع ازاي كيبورد احولها ازاي اف ارز ارز احيه ازاي ارز انا الارز عندي اعملها ازاي بالماوس سكرول مش شغال يا باشا اعملها ازاي جرب اي اي دي تي واي الزراير كلها اهو ولا زرار نافع ولا زرار نافع الارز بتطلع فوق وتحت بس انتر بس اعمل ايه يمين شمال اه الكود ايه الكود ايه عشان الكاميرا هتقلب دلوقتي قول لي الكود قول لي الكود من فوق لتحت ايه الكود قول لي الكود يا باشا 2 9 5 1 اوكي الكاميرا هتبوظ دلوقتي ها عشان الارز انا حاطط فيها الحاجات دي المفتاح ده بتاعي الباب اللي على يمينك Dani! الليلة اللي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم يا رب بس الحمد لله طب الحمد لله كل مرة كل مرة الاقي حاجة كل ما تطلع من الأوضة دي تلاقي لك حاجة بسم الله الرحمن الرحيم sœur. في الحيطة الفرق اللي في الحيطة فين الفرق اللي في الحيطة يا جدعان فين لك على الفرق اللي في الحيط فين فين الفرق في الحيطه يلا عايز نبص من الفرق لي حاجة أنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جمد قلبك جمد أمك وبص جمد قلبك وبص عالم الأموات ضمه ده المكان اللي رماها فيه بعدين بقى ايه شغل زرينج ده بص انا ابنك ما تعمليش معايا الحركات دي ها يعني لو واحد غريب ماشي انا ابنها انا ابنها مش هتعمل معاها حاجه يا جدعان انا ابنها انا ابنها انا بنامش مش هتعمل معاها حاجه favor de este gerekiyor ama خلاص طيب خرج يا جدعان اقسم لهوي ما انا لو عديت هيطلع يجري وراي بسم الله الرحمن الرحيم اعمل ايه يا ابني قول لي اعمل ايه اللعبة عمالة تضلم كل مرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللمبة حلاوة همشي في الضلمة ولا ايه الباب فتح

مش هبص ورا لا مش انا مش انا ورحمة امي ما مش انا مش انا مش انا حمام ضلمه والله العظيم يا رب استغفر الله العظيم انصرف انصرف يخرب بيت امك استحمى guilty. I'm not my father. هي فكرك ابوك الله يرحمك يا حبيبي بس انا مش عايزها تضلم هو فتحه على طول لا كده اعمل سيف ازاي يا جدعان شفنا كده خلصت ولا لا الكهرباء هتقطع دي بتسخن يا وقعتك السوق بتعمل سيف ازاي بتعمل سيف ازاي يا تشيك بوينتس ذيس از ماي تشيك بوينت حماده أوبا حماده أوبا ضلمه واحده واحده مش بقت كحل بقت آه، حماده أوبا حماده أوبا دي كانت بتسخن اتفضل برجلك اليمين لا لا لا لا ايه ايه الهبل ده يا جدعان انتوا قلتوا في سيف انت قلت في سيف اللعبه ما فيهاش سيف يور all your بص اهو you will lose all progress your progress you must buy it to save انتي رعب مود اون الباب ما فتحش الباب ما فتحش فين يا كابتن اللعبه سيف قول لي روح فين يا كابتن كابتن قول لي روح فين يا كابتن فتحش يا كابتن يا كابتن بتاع الكهرباء في كهربتي سكنت الكهرباء راحت يا ابني قول لي بعدين يعني الباب ما فتحش يا كابتن اروح فين يا كابتن شغل النور من ايه الباب مقفول بتاع الدور التاني كله مقفول يا كله مقفول مقفول يا كابتن كله مقفول كله مقفول يا ايه ده يا ست انا مش ابويا انا ابنك يا متخلفه اللي ما مفسف يا حبيبي اروح فين دلوقتي يا كابتن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ده بيلعب ده بيلعب ده بيلعب لا لا لا لا لا دي النيلة بقى يا ست انا ابنك يخرب بيت امك انت الراجل مسجون يا مرة مجنون اعمل ايه طيب اعمل ايه كابتن قول لي اروح فين مش عايز الف ورا نفسي ايه ده هولع في ايه يعني مش فاهم الشمعة اهو ولع في شمعة اطلع ولع في الشمع في الدور التاني كابتن كابتن يا كابتن اروح فين يا كابتن captain.

Why is she doing it? Ambitious circle. الشارع نفسه الله يخرب بيت ام الهبل ده شنع نفسه بيضحك وهو مشنوق مش كنت لسه مشنوق انت مش كنت لسه مشنوق يا حيوان انت مش كنت لسه مشنوق طلع لي دلوقتي فوق عليك وعلى امك متخلف لعبه متخلفه هبل انت وبهلواناتك حيوانه اقفل يا عم اقفل اخرتها فين يا عم الحجره العب في الظلمات ايه يا كابتن الكلام ده الباب مقفول يا كابتن كابتن ايه الكلام ده طب خد الشمعة يعني ايه الغباء اللي في اهلك اروح فين يا كابتن درج الحمام اكيد مكمل من منورين الرحمن الرحيم كابتن دلوقتي يا كابتن البيبان كلها مقفله اعمل ايه البيبان كلها مقفله يا كابتن كله مقفل كله مقفل المطبخ مقفول يا ابني قول لي اللعبه اللي ما فيهاش سيف عايز اخلص من ابوها الساعه مفيش الا الحمام اللي مفتوح واحد بيقول لي انزل تحت انزل تحت فين بالله العظيم يا رب الساعة فيها ويل مفيش باب مفتوح الا الحمام طب اعمل ايه يا كابتن رد على امي البيت كله ايه مفيش الا الحمام اللي مفتوح والصاله بس حماده بعد خمسين نجمه يا ابني انا عايز اعرف يا ابني قول لي الجدع اللي كان عارف اللعبه راح يا ابني قول لي فاعمل ايه المفروض مش في ليله واحده بس ما فيهاش سيف اعمل ايه انا دلوقتي لف ايه بيت ايه اللي هلفه حضرتك مفيش الا الباب ده اللي مفتوح هي ناقصه سرعه هي هي ناقصه سرعه اصلا ابني فين الزفت ما حد يقول لي انا هقفل اللعبه ومش هعمل سيف ودخول في داير مش هلعبها تاني خليها تغل ما اعرفش اخد جرعه كده في يوم في قعده واحده اول حاجه هسال عليها في اللعبه بعد كده فيها سيف ولا لا الخرا اللي انا فيه ده والله نوبو العظيم ابقى ورا له لقيتها بتجري في وش امي ضمت بنت اخرب بيتك انت وامك في يوم واحد خلاص ابو ام لويجا يا رب نخلص بقى البوردة كاملة يا عم كلم امك كلها تستغور في داهيه اله الا الله لا اله الا الله يا ابني اللعبه دي ما بتخلص انت عايزين تجيبوا لي حاجه دي النيله عليا وعلك استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم لا في ايه تاني في ايه تاني حضرتك حسب الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل فيك انت وامك حسب الله ونعم الوكيل بتعيط ليه دلوقتي ده انت اتسرعت اللي خلفوني في ايه تاني في ايه في ايه في ايه يخرب بيتك الله انتي هي ليلة حمرة بسم الله الرحمن الرحيم فو عليك وعلى شكلك كلب اللي قال لي العب اللعبه دي كلب الكلب اللي حسب الله ونعم الوكيل فيك حسب الله ونعم الوكيل فيك ريه نشف وشفايفي نشفت مش عارف مش عارف اقوم من الكوب مش عارف الف من غير السماعه من غير السماعه ارجع بظهرك من غير السماعه

واحد اثنين بنت الكلب Come on, bro. Come on. 撤了吧。 Ozo حضرتك هو ايه اللي اخر حته شايف شكلي بقى عامل ازاي هو ايه اللي اخر حته حضرتك هو في تاني بعد كده هتطلع لي في الحقيقه انت عبيط هو ايه اللي اخر حته انا هقفل اللعبه يا باشا فاضل قد ايه يا بص انا بقيت اعمل انا مش نافع اقل من 10 دقايق حضرتك انا مش هكمل 10 دقايق لا ضل من ها انا مش عارف دي هتعمل فيا ايه تاني شكلي مش عارف اكمل فاجري كمان نص ساعة استغفر الله ده الشو مظبوط show must go on, my friend. Leven festive. خلاص مش قادر في ايه تاني الفلاش باظ انا انا مش مش قادر مش قادر انا مش مش, مش قادر امي انا انا خلاص انا علعت يا ابني قول لامي دولاب ايه دولاب ايه الدولاب مقفول عمال يقول لي الدولاب مفيش حاجه بتداس مفيش يا كابتن مفيش الدولاب ما بيتفتحش

the dish. shirt. اروح فين shocked. اللعبة كان فيها سيف اول ديسيس اول حاجة بعد كده هشيك عس اول حاجة اصلي قبل الفجر الفجر بتاعنا بقى هو كمان تلت ساعة ولا ربع ساعة انا خدت جرعة رعب باسبوع خدت جرعة رعب يعني استغفر الله العظيم اللي قتل امه مش ابوه ابوه داخل السجن مكانه البطولة لعشرة من الناس اللي تسجل عشوائي سجل وفي عشرة هياخدوا 1390 ار بي كل واحد الناس تتفرج الناس عملت فولو الناس اللي عملت شير اللي ما عملش فولو اعمل فولو لا تضرب على وشك الناس اللي دعمت طبعا وسي يو تومورو ان شاء الله الناس اللي تصلي او تصلي الفجر وتدعي لي